Para amarte nació mi corazón, para amarte nació mi corazón, y si sabes querer, y si sabes amar, y si sabes sentir. andar el mundo, no solo por andar. porque voy a andar el mundo, no solo por andar. Soy gallito y tengo escuelas, soy gallito y tengo escuelas, soy gallito y tengo escuelas, donde quiera puedo cantar.